Operator Farux Media. Ayamas bu hayot insonni, har kuyga solarkan bu jonni. Ayamas bu hayot insonni, har kuyga solarkan bu jonni. Onajon o'rgatgan siz menga, hech qachon sotma deb vijdonni. Onajon o'rgatgan siz menga, hech qachon sotma deb vijdonni. yashashni o'rgatdilar do'stlariga osh bersam tosh otdi ortimdan g'iybatlab gap sotdi hayronman kim do'stu kim dushman baridan charchadim bosh qotdim do'stlariga osh bersam tosh otdi ortimdan g'iybatlab gap sotdi hayronman kim do'stu kim dushman baridan charchadim bosh qotdim kulgandim yig'latdilar sevgandim aldadilar xafamasman hech kimdan yashashni qishlab hurmatim joylaydi joylab ham bir hiyla o'ylaydi qo'llari ko'ksida jilmayib qachondir qulashim poylaydi olqishlab hurmatim joylaydi joylab ham bir hiyla o'ylaydi qo'llari ko'ksida jilmayib qachondir qulashim poylaydi Deixa as nuvens